Batman. Hallo. Was willst du denn schon wieder hier machen? Ich will Closed Source in diesen Kurs integrieren. Tut mir leid, da sind wir nicht kompatibel. Äh, dann nimm das. Was ist das? ha, Meine Rache ist gekommen.